Regiments, Artillerie und die Jungs der FNL. Den letzten Feind verjagen, dann wird der Dschungel hell. Das wird wie 8. Mai und Silvester auf einen Schlag. Musik und Ball und Karneval an diesem Freudentag. Oh, dann jung und alt, das Volk tanzt mit leichtem Schritt. Die Büffel verlassen die Stelle und stampfen im Reigen mit. Das wird wie 8. Mai und Silvester auf einen Schlag. Ein Karneval wie nie vorher und niemals mehr danach. Auf den Mekong bricht sich Laternenlicht, wo der Fluss uns im Dunkeln lag. Feuerwerk über den Städten macht die Nacht zum Tag. Das wird wie 8. Mai und Silvester auf einen Schlag. Die Helden feiern ihren Sieg an diesem Freudentag. Balkon bricht sich Laternenlicht, wo der Fluss sonst im Dunkeln lag. Feuerwerk über den Städten macht die Nacht zum Tag. Das wird wie 8. Mai und Silvester auf einen Schlag. Die Helden feiern ihren Sieg an diesem Freudentag.